Alright, from the beginning then. خاطر لازم كل من جديد مسحوا كل yeah. مش مسحوا هو لازم يتسجل يتسجل كله مع بعض حسيلو I told her آه. that she she has you have to record the whole thing. Yeah. Yes. Yeah. قال 17 ديسمبر 2010 حوالي 11 تاع الصباح احنا كي جتني تعليمات يعني باش نتوجه للمكان هذاك فيه موجودين منتصبين غير شرعيين غير يعني غير مرخص لهم في في الانتصاب في البيع في الاماكن هذيك انا وقت اللي توجهت لقينا موجود مجموعه مجموعه كي شافوا كرهبه البلديه خرجت هربت هو لا هو بقى مع اني انا كنت منبه عليه قبل بنهار نهار الخميس في العشيه لقيته في نفس المكان قلت له غدوه راه كان يلقوك لهنا راهم يحجزوا له نهار الخميس ما كلمنيش نهار الجمعه وقت لقيته انا جيت باش نكلم فيه وبدا يصيح ويعيط ديريكت راه ردود افعال غير عاديه بالمره ومن الاول كان انا جيت سايبه سايبين ربي وعابديني كان انا جيت نعطيكم راكم قلتوني وندري شنو احتجاجات عمال صوتي يعلى حسيلو انا جيت باش نحجز له باش نحجز له صندوق انجاس حوالي عشرة كيلو فيه انا هزيته بالضبط كما هكا هو جبدني باش نحطه في الكهرباء وجبدني من البوليت من الجراد خاطر انا كنت لابسه زي نظامي وبديت خفت عينيا زغلت عبت بالدموع خفت مالي الا مراه جبدوا بقوه وحط ورجعوا البحث جيت انا باش رجعت انا وزميلي باش نهزوا واحد اخر قال لي زميلي خلي ما نهزوش الغله اجي نهزوا له الميزان وقت زميلي عطاني الميزان انا الاقرب للكهرباء جبدوا هو بقوه تجرحت وقت اللي تجرحت عيطت ورجعت للكهرباء طلبت تعزيز بدا هو يمشي ماشي في اتجاه الولايه آه، احنا تبعناه بقينا نستنوا في التعزيز بحدا الولايه في, الج... في الناصيه الاخرى من من الشارع جاني مواطن قال لي هم قال له ضربتيه بكف ووقتها بحذاه ملمومه مجموعه انا شوفي قلت له يصير منه مرات تضرب رجل كف قال لي لا ما يصيرش وقتاش نعرف انه الشخص هذاك اللي جاني خالو وقت اللي انا موجوده في المنطقه نهار لحد قلت لي وقع خاطر انا من نهار الجمعه في الليل يعني مشيت للمنطقه طلبوني المنطقه جو هزوني من منزل بوزيان باش يسمعوني في حديث في بحث اداري نهار لحد قريتها في الجريده لقيت الصوره هذاك تاع خير حسيلو آه بقينا نستنوا في التعزيز كي جا التعزيز رئيس المركز رفض باش نهزوا السلعه على الميدان قال خلو يجينا انت قال لي انت اطلعي انت والزميل الاخر في الكهرباء يجونا المركز البلد مركز الشرطه بلديه مش قصر بلدي وهو معاه زميل هو يجي الزميل الاخر يطلع معاه حسيلو طلعنا آه ما حبيتش ندخل المركز رفضت باش ندخل رفضت حتى حتى باش نتكلم معاهم قلت لهم كيفاش راجل هاني وتمسني من يعني كيفاش واحد يجبدني من دبشي وبدي الا امراه زيد فما هيبه الدوله بيا هيبه الدوله في في في الزي هذاك كيفاش يوصل يكفر عليا ربي ويوصل يجرحني وانتم ما تعملوا حتى شيء انا ما بتخش على الزملاء وما كلمتوش قال لي رئيس المركز يجي اعمل راح حضرت تصدي يعني احنا القانون يعطينا اعتداء آه، مواطن على موظف آه، بدون موجب عنده عندنا احنا اعوان مراقبه يعطينا الحق انه من ما يمنعوناش من اداء مهامنا حسيت رفضت رفضت حتى باش ندخل المركز بقيت في الكهرباء الزملاء حجزوا له وقت اللي جاي هو خلط علينا بعد بطبيعتها حجزوا له حوالي زوز كي زوز قجوات انجاز وزوز تفاح حوالي ثلاثة ولا أربعة كيلو بنا وحطوهم في الكهرباء والآلة الوزن وقت اللي حطوهم هما هو دخل المركز حسب تصريحات رئيس المركز ما قالوش راهي ضربتني هو ما قالش الجمله راهي ضربتني قال له عبديني كان نام سايبين ربي وعبديني وكان جيت نعطي روحي نفس الحكايه اللي قالها لينا قلت لي هما حجزوا الواحد انا هزيته معايا زميل اخر هزيناه للمركز السم والبكم كيما يقتضي القانون خدينا فيه وصل, وصل حجز والاله تاع الوزن الميزان عطيناها لل حطيناه في مستودع البلديه في البارك تاع البلديه وبعدها رجعت للبلديه قصر البلديه رجعت للمصلحه تاع التراتيب بدلت الزي النظامي بدلت لبست زي المدني وخرجت قبل الوقت لاني كنت حتى في وضعيه ما معاش حتى واحد يسالني خرجت روحت عمل الساعه كيكا وشويه طلبوني الزملاء طلبني زميلي اللي معايا في الوضعيه قال لي راهو آه، المواطن اللي حجزنا له حرق روحه ما صدقتوش قلت يكذب هذا بالعاني حبني نرجع كثرت عليا التليفونات هبطت قال لي راهو قال لك كاتب عام رئيس بلدي يجي باش باش نعطيهم التقرير هبطت خذوه من عندي التقرير مشيت روحت لدار خويا باش وصلني المنزل بوزين خاطر دارنا كيما تاوي نحفظ الزيتون الوقت شتاء حسيت مشيت آه، في الليل جو هزوني الشرطه قالوا لي راهم الاداره العامه طلباتك المدير آه، هبط اطارات من وزاره الداخليه باش يعملوا ابحاث بحث امني بحث اداري خذوا بحث اداري شافوا ايديا مجروحه عينوا الجرح الموجود في ايديا عينوا الاضطراب الموجود حاسيلو موجوده محضر آه، الحاجز موجود و محضر ايداع الغله موجود حسيلو آه، بقيت فما سبت يعني جمعة في الليل وسبت وأحد اثنين وثلاثة مشينا لوكي الجمهورية رفض قبولي قال لهم عمركم جبتوا لي آه، شاهد موقف يبحث ما عندها حتى شيء مواطنة خدمة موظفة خدمة خدمتنا بليس ني بلي ني بليس ني ريان ما عندها حتى مشكلة معاها برا روحوا بيها في الليل قالوا لي هاو بشوي باش يجي تعليمات ويخلوني نخرج هاو بشوي حصلوا مع نص الليل خلوني نخرج عطوني اوردر انا وزوز زملاء خلوني نخرج انا بقيت 72 ساعه النوم ما عرفتوش قاعد على كرسي حصلوا تصور امراه في رجال قنابل آه، ريق قنابل المصيده للدموع موجوده كيما جت للمنطقه انا موجوده والناس ما تعرفش اني انا في المنطقه هما مدرجيني محافظين عليا على من ردود افعال في بالهم انا في العوينه حسيلو الحجر جاني حتى انا كيما جيت الناس الاخرى بقيت المده هذيك بعد تلف في الليل وصلت مع الدار نص حوالي ماضي ساعه ونص تاع الليل بقيت الاربعاء والخميس حسيلو لين نهار 28 هذيك اليوم المشؤوم نهار 28 وقت العمل هو بن علي التمثيليه نتاع نقابل البازيزي له المستشفى الحروق البليغة في بن عروس باش يخفف يعني آه، فوضى الشارع وكل الثورة الموجودة في الشارع قابلته أمه قابل عائلات اللي ماتوا وقتها في بوزيان لو 24 ديسمبر أول واحد مات في منزل بوزيان حسيلو قابلته أمه قالت له حاجتي بدم ولدي ها هي قال لها ها يعني قال لها باهي اوكي اعطاها ال ordre وقفوني انا هبطت لي فرقه الجرجاني في الليل احنا توين نعرفوا معناها الجرجاني سرقت القرجيني لو آه، 22 هي لو 22 ديسمبر تقدمت في عريضة آه، اعتدى موظف يعني اني انا اعتديت عليه بالعنف بالكف قلت له مش كراجه هذيك هي الاسباب اللي خليته هو يحرق روحه اللي مستحيله خاطر آه، كان جيتنا ضربته كان من حقه يتقاضى وهو جاه وكل رئيس المركز قتل قال له ما تقولش ماشي تترك مره اخرى باهي حسيلو آه، بعدها لو 28 آه، جاتني فرقه البرجاني على خاطر تعليمات رئاسيه باش يربطوني آه، بحثوني على ضوء عريضه تقدمت فيها من محامي يعني البازيزي اني انا ضربته قلت له مش كراجه يعني اعتداء بالعنف ضربته بكف آه المحامي آه, آه،, آه، وكيل الجمهوريه ل 22 ما حبش يقبلها حتى ل 28 رفض لاني شكايه غير آه، غير وارده يعني في الاعتداء بالعمر في القضاء التونسي يعني المشرع التونسي يعني